алифаттык аминдердин кислоталар жана суутек менен болгон реакциясы менен таанышабыз айнек таякчаны концентрацияланган туз кислотасына салып нымдаштырабыз метиламинди алуу үчүн таякчаны газ өткөрүүчү түтүккө алып барабыз пробиркага салынган катуу туз метиламонийдин майда бөлүкчөлөрүнөн ак түтүн пайда болду